Okay, uh, ah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, Kak Ros kat hari ni eh Kak Ros dapat bersama uh, sebenarnya bersama-sama dengan Dr. Wan Rafidah uh, di UiTM. Ya, hmm. Ya betul. Okay, sebenarnya Kak Ros nak interview doktor. Uh, doktor pengalaman doktor memakai Laura Pants eh. Boleh okay, eh? Boleh. Okay, So sebelum tu minta doktor kenalkan nama doktor tu. Ah. Okey, um, nama penuh eh, ah, panjang ni. Eh. Boleh. Oh, panjang boleh boleh. <laughs> Okey, nama saya Wan Rafidah Zawani Wan Ali tapi oh. dikenal dengan uh, Dr. Wan je. Dr. Uh, Wan. Okey. Doktor bertugas di bertugas di UiTM Puncak Alam. Ah, UiTM Puncak Alam. Okey. Uh, right. Uh, doktor nak tanya doktor. Uh, sebenarnya macam mana doktor boleh memakai Alora Pants ni? Kenapa? Oh, ah. okay. Ha. <laughs> panjang cerita. Oh, panjang cerita. panjang cerita. Okay. okay. Tak, sebenarnya saya diperkenalkan Nara Pants ni bulan eh, uh, 10, tak saya bulan 10 tahun lepas, 2019. Okay. Alright. Oleh sahabat uh, dalam grup, uh, kita kata Emergency Response Team. Oh. Ah, sebenarnya, ah, Rosana. Ya? Rosana, ah, Rosana Master, Mastar. Okay. okay. Tapi uh, tak diperkenalkan secara betul-betul lah. Oh. Ah, cuma saya tahu Ah, gitu-gitu uh, je. Ha, ha, mungkin dia buat tutu baru. Ha, baru ha. baru berkenalan dekat Sri Langkawi sebenarnya. Ha. Ha, kami pergi berkhusus. Okay. Oh, bagusnya. Ha, tapi Alhamdulillah, uh, mungkinlah pada masa tu tak terbuka pintu hati kan untuk mengenali apa <laughs> itu Alora Pen sebenarnya. Okay. Ha, ha. Tapi Alhamdulillah, bila uh, dapat sedikit sebanyak info kenal dengan Alora Pen tu, uh, saya rasa why not cuba. Ah, okay. Ha, Maksudnya doktor dah tahu teknologi dia. Ya, yeah, tahu oh. sikit-sikit sebab ha. sebab Rozana ada share kan. Okay, ha, good, tahu good. sikit-sikit. Ah, Alright. Itu sebenarnya lah tapi uh, dan dalam masa yang sama sebenarnya saya ada uh, memang keinginan untuk menurunkan berat badan. Pada okay. masa tu berat badan dah naik uh, banyaklah sejak daripada raya tahun lepas. Oh. Uh, tak turun-turun. Oh uh, so saya dah usaha macam-macam okay, hmm. jadi saya kata bolehlah kot cuba kan ah, okay. uh, itu yang saya cuba so apa yang perasaan doktor selepas doktor pakai tu apa yang doktor dapat ha? uh, ah, okay. uh, saya mula pakai dalam pertengah bulan 4 masa okay. baby hmm. okay. uh, first yang saya nampak sebenarnya dalam masa 3 hari lah hmm. kaki yang bengkak Uh, dia taklah bengkak sangat sebenarnya tapi bila berat kepala kita dah naik kan kita nampak okay. macam ah. ha. lebih macam kata fluid retention macam tu kan. Uh, so kasut dah rasa macam ketat sikit. Jadi pakai dalam 2 3 hari saya nampak balik urat kaki saya tu. Ha ah. uh, yang itulah tapi saya tak terfikir itu oh, pants ke apa hmm. kan. Okey tak apa. Teruskan je pakai tapi hmm. alhamdulillah lepas Uh, raya okay. uh, sebab raya kita bulan 5 okay. Okay. lepas raya biasanya kebiasaan berat saya akan lagi naik lah okay, lepas raya hmm. makan uh, uh, tapi Lepas tu saya timbang Berat saya turun sebenarnya uh, Daripada mata tengah bulan 4 saya pakai hmm. Sampai lepas raya 4 kilo Masya ah, Allah uh, 4 kilo So dapatlah Dan balik masa... 3, 6 kat depan dia tu Kata 7 Allah Akbar oh, Bagus ni doktor Maksudnya ah. berapa uh, kg lebih kurang uh, dalam masa uh, So lebih kurang dalam sebulan lebih tu uh, Semasa dalam 4 kilo lah Sebulan setengah, setengah uh, tu 4 turun 4 kilo uh, Daripada 71 ke 67 Oh uh, 67 Okey. Baik doktor. Uh, sebabkan doktor ni seorang medical doktor okay. So saya nak tanyalah pendapat doktor tentang uh, teknologi Aloropens ni Apa pendapat doktor? Okey Uh, kalau uh, saya rasa mungkin semua pernah dengar kan fire infrared tu kan jadi yes. sebenarnya dalam perubatan pun kita memang guna okay. uh, kita memang guna fire infrared tu rawatan Alright. tu especially dekat fizioterapi betul uh, ah, fizioterapi tapi uh, memang gadget lah gadget, uh, gadget. gadget lah hmm. kita tak boleh bawa balik pun gadget tu betul, betul. ataupun kalau gadget kita boleh berada dekat rumah macam kita pernah dengar hmm. yang katil ke katil kerusi lah. ke in fact saya rasa saya ada kawan saya yang memang ada Katil kot dia beli 14000 lah. Saya ha. tak ah. pernah tengok sini katil tu sebenarnya. Tu mahal tu doktor 14000 ah. <laughs> harga dia. Uh, tapi memang dalam medika sebenarnya ada, ada uh, konsep ya? fine infrared tu untuk rawatan sebenarnya. Oh. So doktor terima lah ya. Uh, Aurora Pens ni memang boleh bagi kita fine infrared ni ya, sesuai lah untuk kita manusia memakainya ya. InsyaAllah. Uh, InsyaAllah sebenarnya Insya Allah, tak, ada, uh, tak ada masalah. Uh, sebab saya pun sebenarnya sebelum ni memang ada masalah sleeptis doktor. Okay. So memang kita pun buat rawatan uh, dekat buat fisio. Mm -hmm. So dekat situ memang lah kita hmm. kena salah satu rawatan adalah point infrared lah. Betul. Masa hmm. point infrared tu kita rasa selesa. Hmm. Tapi habis je buat rawatan tu kita rasa sakit balik. Betul. Hmm. Macam doktor cakap lah rasa nak beli gadget. Hmm. Ah, katil tapi mahal 14000. Hmm kata komitmen time kita nak duduk dalam situ kan doktor? Betul, betul. Tapi bila pakai Laura Pace ni dia melekat kat badan kita. Betul, tak perasan ha. pun sebenarnya pakai. Oh. Uh, tak perasan pakai. Betul selesa tak pakai Laura Pace ni? So far Alhamdulillah tak ada masalah. Ah, sebab Alhamdulillah. Sebenarnya saya nak share juga selain pada ha. berat badan turun okay. sebenarnya saya ada uh, migraine yang kronik. Oh migraine. Uh, migraine yang kronik. Okey. Uh, kalau tak saya sejak saya masuk kerja dekat UITM 2007. Okey. So memang Almost memang terpaksa makan lah sebulan tu tiga kali atau biasa makan ubat. Oh, okay. okay. Terpaksa makan ubat. Uh, terpaksa makan ubat. Uh, especially bila kita kerja kat klinik kan, kami menggunakan sistem kan. Jadi, menengok patient pun uh, guna komputer. Mm-hmm. Okay. So, Tahun bila tu? uh, masuk start 2007. Eh, dah di UITM tapi di Puncak Alam ni uh, 2009 lah. Maksudnya doktor sakit tu since? 2007. Lama dah. Betul, dah oh. lama. Tapi Alhamdulillah lah, bukan, uh, saya pun tak pasti sama ada uh, sebab uh, Laura Pants. Ya, ya. Okey, yeah. Hmm. tetapi yeah. Uh, saya perasan memang sejak daripada bulan 4 sampai sekarang, ha. saya cuma makan sekali saja ubat dan sakit. Alhamdulillah. Sekali saja itu pun saya rasa dalam uh, bulan 6 kot hmm. semasa kita buat Zoom meeting. Oh. <laughs> Kenapa tu? Sebab saya tak boleh nak fokus terlalu lama bila menghadap gadget terlalu dekat. Okay, mata uh, yes, kan masalah dengan mata. Hmm. Uh, so sejak tu memang tak ada dah sampai sekarang. Alhamdulillah. Uh, migraine, uh, saya punya gastrik pun sebenarnya gastrik lagi. Gastrik saya. <laughs> Nama je doktor kan, lebih banyak <laughs> penyakit. <laughs> tak ada. Ya Allah. Sakit semua tu kan semua kerja Allah nak bagi kita doktor. Uh, tapi alhamdulillah pun. lah. Alhamdulillah ha. memang terkawal. Uh, sebab uh, eh, gastrik pun. Gastrik saya normally kalau bulan puasa memang saya kena ambil injection. Okay. Saya memang kena ambil injection tapi bulan puasa baru ni tak ada. Ah. Dan saya pun dah lama juga tak eh, ambil ubat gastrik yang yang memang selalu saya ambil lah. staff saya tahu uh, memang tak ada tu. So doktor tak payah makan ubat tu lagi dah? Tak ada. Memang tak ada. Hmm. Memang tak ada. Gastrik doktor dah lama dah? Ya, gastrik saya dah agak lama lah. Hmm. Saya rasa sebelum masuk UiTM lagi dah ada Oh sebelum tahun 2007 lagi? Uh, sebelum tu hmm. uh. oh, ah. oh Doktor dah lama lah hmm. Cuma tak tak teruk sangat lah Tak kronik? ya tak kronik Tak adalah sampai kita kata muntah-muntah Tapi memang sampai ke tahap ambil injection tu memang ada lah Yelah injection tu kira okey Rupa boleh tahan juga tu lah Okay So Alhamdulillah doktor di atas um, testimoni penyakit doktor lah okay. uh, ah, Sebenarnya turun berat badan Doktor migraine Lepas tu um, Orang kata apa gastric Betul? Tiga tu kan? Okey, doktor. Uh, hari ni nampak doktor ramai, ada doktor bawa ramai orang datang. Uh, ah, okay, so kan uh, macam mana? Apa kenapa doktor bersama-sama kami di BE International sekarang ni? Oh, okay. Okay. <laughs> okay, mula saya terjebak eh. Uh, terjebak. terjebak. Okay. Uh. Terjebak sebenarnya tak ada niat nak terjebak pun. Okay. Sebenarnya memang tujuan untuk pakai diri sendirilah. Okay. Uh, okay. Hmm. Tapi saya rasa uh, apabila hmm. macam saya diperkenalkan oleh uh, Ruzana Master, okay. okay hmm berkenaan dengan kita kata BE ni ha. at first yang terfikir dalam hati saya pada masa tu lah saya nak bantu kawan saya saya ya nak bantu kawan saya sebab uh, pada masa PKP ha. Hmm. dia almost hilang pendapatan lah betul uh, betul jadi, betul jadi ada dua orang kira macam orang yang saya sayang lah hmm. ah, ya, uh, walaupun ya, dia ya. bukan keluarga tapi adalah sahabat baik Iyalah. jadinya saya rasa masa tu saya kata uh, why not saya cuba ya. uh, why not saya cuba saya kata sebab uh, benda bagi saya benda baik kan benda baik, uh, benda ha. baik dan saya pun dah rasa manfaat dia so ya. kata share sajalah bagi share. saya pun share saja. Hmm. saya buatlah. Ah uh, itu je sebenarnya. <laughs> Niat doktor nak bantu bagi orang satu peluang ya, peniagaan yeah, ni yeah, itu sebenarnya. Ya Uh, doktor tengok sebenarnya. BE ni selain daripada produk yang baik peluang dia nak apa yang doktor nampak? Yang saya nampak kalau kata macam especially masa PKP hari tu kan hmm. sebab hmm. kita nampak ramai orang tak ada pendapatan kan hmm. hmm. sebab yalah macam saya dah ada kita kata jawatan. Yes, ada ha. jawatan dan ha. ada ah, pendapatan Gaji. yang ha. yang tetap, tetap ya. ya. Walaupun ya. kita kata taklah besar tetapi ha. rasa alhamdulillah kalau compare dengan orang yang memang loss kan Betul. lost pendapatan. Jadi saya rasa why not uh, pada masa tu Eh, saya tunjuk mana saya nak saya nak minta kawan saya buat saya rasa mungkin dia tak yakin tunjuk so, sampel ya. sendirilah yeah. ah itu sebenarnya saya buat dulu sebab ya, saya ya. bukan orang bisnes saya betul. bukan orang <laughs> marketing betul saya bukan jadi saya rasa bila saya buat tu dan first time saya buat pada start bulan Jun ha. alhamdulillah dah capai ambassador kan jadi saya rasa okay, macam, tak? macam eh mudah aja mudah. bagi saya kan ha. eh kawan siapa boleh buat lah ha, yes ha. maksudnya kalau kita nak ajak orang kita kena buat dulu ya doktor ya, ya? betul ha. ha itu yang saya nampak lah tahniah doktor niat baik doktor sebenarnya nak buat PE demi nak bantu orang ha. sebab kalau doktor sebagai seorang doktor mana mungkin doktor boleh ajak kawan doktor menjadi doktor juga betul tak betul betul hmm. memang saya tak boleh tak boleh kan tak boleh. tapi kalau di PE doktor boleh ajak semua orang betul tak insyaallah boleh ha. insyaallah boleh Okeylah. So kan kita dah dengar apa yang doktor cakap sebenarnya BE ni adalah peluang untuk kita bantu orang ya doktor. Betul, hmm. peluang. Hmm. Sebenarnya kesihatan dan juga boleh bantu pendapatan Betul. juga kan. Okay, ada tak doktor nak nasihatkan uh, dekat luar sana uh, mungkin kepada ramai yang masih ragu-ragu tentang produk dan juga peluang di BE. Eh, boleh tak doktor share sikit apa yang doktor boleh cakap? Uh, ah, okay. Uh, ah, at first sebelum saya cakap tu, boleh ha. tak saya nak share pengalaman saya berbalik kampung semalam? Okay, uh, silakan. Okay, okay. okay sebab uh, hmm. ini pengalaman sebab saya sejak saya pakai pen, saya tak pernah travel jauh sebab PKP kan? Ya, ya. Okay. okay. Jadi uh, yang saya perasan, tiga minggu lepas okay. saya balik uh, ke Dungun. Alright, okay, Dungun. Dungun uh, ambil ayah saya balik ke sini lah, ke Puncak Alam. Okay. Okay, uh, pada masa tu tu okey lah macam biasa je tapi saya tak rasa penat lah okay. uh, ah, so far kalau saya travel but saya memang uh, seorang sebenarnya seorang ibu tunggal okey okay. so memang drive sendiri lah uh, uh, okay. ke sana kemari kan uh, long ibu driving ibu tunggal ni memang hebat <laughs> semua benda buat sendiri okey ha. okey jadinya uh, kalau kebiasaannya ha. uh, saya akan stop dekat LNR dan tidur Oh. tidur oh. tidur half an hour sebab mengantuk kan ngantuk. Ha, hmm. bukan masalah sakit pinggang ke apa tapi lebih kepada mengantuk ha, ah, macam tu lah hmm. tapi Alhamdulillah semalam saya balik sebenarnya ke Dungan pada hari Jumaat petang okey okay, dalam keadaan hujan okey ya, okay. betul lebat uh, hari lebat betul hmm. okey tapi yang saya perasan sangat satu saya memang energetik okay. pada masa tu tiga setengah kita kata macam agak ngantuk kan waktu betul. mengantuk kan ha. oh, okey oh, oh <laughs> itu time tidur okey jadi saya uh, drive dari Puncak Alam ke Dungan sebenarnya dalam take about 5 an hour 5 hours nicely macam laju tu Ah dan saya pun tak perasan kenapa saya laju mungkin oh. saya terlalu energetik ke apa oh. Ah, Allah alam. Oh. Ah, oh. Dan saya sampai sana memang malam dalam oh. pukul 9 tetapi oh. kebiasaannya saya silau. Yeah. Saya memang masalah silau saya tinggi. Jadi oh. kalau malam saya tak mampu nak drive lebih daripada 100. Okay. Tapi yang ini uh, saya rasa saya <laughs> memang langgar lah ya. Eh. Oh. Okey, memang agak laju. Agak laju dan anak saya pun perasan sebenarnya. <laughs> Mama okay. nampak clear ke? Oh. Ah. Walaupun dalam hujan ni. Eh? Dalam hujan dan dalam gelap silau lampu. Ha. Silau lampu tu memang yeah. tau sakit kepala kita yeah. tau. Saya boleh sampai kan uh, ha. saya balik Jumaat sampai malam ha, Sabtu ha. Ha. dan semalam petang saya balik ke puncak Alam Malik. No. Ya. Yeah. Semalam 4 jam saja. Wow, lagi laju. <laughs> Tapi saya rasa tak ada ha. mengantuk. Okey. Tak uh, rasa macam sangat segar, tak ada lenguh-lenguh kaki, tak ada sakit belakang, memang saya boleh straight. Rasa macam seronok, happy. Uh, itulah saya rasa puas macam puas hati ya. Sangat puas hati, ha. sangat puas hati sebab selepas uh, saya sempat bulan saya pakai pen saya rasa uh. ini ah. yang saya rasa macam something, lah uh, untuk saya lah sebab nah. saya memang ah. seorang yang memang terpaksa travel betul ah, lah uh, hebatnya doktor alhamdulillah hey, macam-macam kita boleh share kan kadang ramai orang tak perasan kot betul, kan betul. ha tapi bila kita sendiri dah faham teknologi tu kita boleh nak kaitkan lah kan dengan apa yang terjadi okey doktor Uh, so dekat sana kita nampak ada ramai yang sedang uh, view kita sekarang ni. Okey. Okay. Boleh tak doktor um, beri sikit lah sepatah dua kata untuk yang kat luar sana yang masih belum percaya 100% tentang produk dan juga tak ada peluang. Oh, okey. Okey, so bagi yang sedang apa uh, kata tengok, uh, tengok hmm. ya okey tonton tonton ya uh. live ni hmm. okey mungkin saya boleh sarankan okey hmm. mungkin boleh cuba kalau bagi yang tak percaya tu mungkin boleh cuba dulu yeah. sebab uh, saya sebagai kita kata medical line yeah. okey uh, dah merasa dah merasa sebenarnya hmm. uh, manfaat tu sendiri hmm. dan uh, bagi saya tidak salah untuk mencuba sekiranya yes. kita nak lebih sihat lah ya, okay. uh, eh, sebab hmm. saya sebenarnya dah berumur 48 tahun oh, eh, uh, 48 tahun 48 <laughs> tahun uh, so saya dah rasa sebenarnya jadi bila kita makin meningkat usia sebenarnya kita nak jadi lebih sihat itu je yang kita nak okay, tapi kalau yang sakit tu insyaAllah dapat bantu banyak insyaAllah uh, insyaAllah dan uh, kita kata yang peluang dalam uh, BE tu sendiri sebenarnya besar hmm. eh, besar dan terbuka kepada semua hmm. bukan kepada kita kata orang medical saja untuk bercerita pasal, bercerita pasal kesihatan sebenarnya Betul? sesiapa saja ah. uh, insyaallah ah. kayum kayum nak cuba ke jom Eh, <laughs> Kayum ni kan model kita ni. <laughs> model Alora Pants. Okay. Um, baik, InsyaAllah jomlah uh, kita sama-sama dekat luar sana kan Jom kalau tak tak, tak faham tentang uh, marketing plan ke Tentang teknologi luar pens kan Boleh PM kami Kita boleh berkongsi untuk anda semua faham Dan kalau nak uh, jom kita sama-sama berjuang di BE International Okay? Alright, uh, doktor ada apa lagi nak cakap tak? Tak ada kot. Tak ada. <laughs> Okay. Terima kasih Ros. Uh, ah, sama. So Ros nak ucap terima kasih kat doktor mm-hmm. sebab uh, sudi meluangkan masa dan berkongsi di Facebook Live kali ni eh. Okay. okay. So setakat ni saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di Facebook Live yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.